Já estamos aqui na partida. Eu não sei aonde a gente vai sair, estamos decidindo. Partilha. Meu pai só quer sair em partilha agora. Como ele for jogar arena, ele não vai poder. Galera, explica. O amigo do meu irmão deu pro meu irmão. E o meu irmão deu pra mim. E como que aquele da arena não cai em arma mítica? Vai sair muita pessoa. Eu tenho medo. Você só morre. Você, você, é, Ju... você é a Jujuba Danica e eu sou o papai Jujuba. Quem deu esse nome de Papai Jujuba foi eu. Quero o bot mãe. Cadê o bot mãe? Já tá me atirando. Ui! Ah, já tô no contra. Arma. Tô só com uma bola. Não tirou nada. Só é bala. é engraçado os bots que matam o tubarão. Tem um monte de banana aqui, porque isso aqui não é bananeira. Bora comer. Comer, quer dizer, tomar. Nossa, abriu o cofre só veio pistola. Você abriu o cofre? Não um cofre de um baú. É, você tá pegando muito coisa aí, né? Uhum conseguiu pegar. Sai daqui, seu bocha. Nossa, só tinha duas pistolas. Só consegui uma, tem duas. Alguém Vou ver onde tá a boss mãe. Por aí. melhorou. Cadê a boca? Matou? Não, tô matando bot. Pra depois. Depois. Primeira é informação. Nossa, só vem pistola, agora vem pistola da de chão, pistola aqui, pistola aqui. Aqui a vitória tá a vitória é da pistola isso aqui. Já achou ela, Ju? Não. Vou interrogar agora. Nada. Não? nadinho. Pai, sabe o que eu achei? Bom. Eu achei ela. Sério? Não. Meu! Eu tenho que achar ela porque a, antes ela tem pecado de chegar, então. Meu, vamos! Fica nadando. Oi, bot. Esse jogo era caro. Isso é bot? Sim. O bot não revela a revelação dela agora. Eu quero, não. Tem que rolar aqui. Tchau. Como que você rola? Vamos ver? Oxi, o que, que dá pra salvar a vida? O bot. É mesmo, eu tô com... Tá, tá dura. Vou interrogar aqui. Achou ele? Não. Quem tá tirando isso? Talvez algum bot, certo? Não, não é. Talvez aquele bot pode não servir. Não, pode ficar. Cadê tá o tá bom? Peguei esse cara. Olha o bot aqui. É isso? Ai, vida derrubar. Pessoal, acabei de matar um, um uma, um, tinha um loot ali, aí tinha um, três vidros de vagalume, três. Só não, só não apareceu uma a chata lá, né? A oceano. É. Cadê você, oceano? Oceano me chamou você, mulher? Tá com medo de mim? Só tá eu sou um noob? Nada tá né? Tem alguém aqui? Deixa eu ver. Tá, eu Ah, alguém atirando. É você que tá atirando? Olha o tubarão, tá com a boca rosa aí, ó. Rosa? Acho! Ai, eu ouvi a voz dela! Ela tá aí? Ah, ela tá lá em cima, Júlia. É isso mesmo. vai eu muito. Ah, não. Matei. Quer lutear? Agora que veio a... Quer lutear? Cadê o copo? Tá aqui, o cartão. Quer lutear ele? Cadê? Aí, ó. Cartão aí. Vamos. Vamos lá ou não? Bora. Bom, onde que é? É aqui, ó, não sei. Você tem kit? Não. Só que tem um kit, aí o outro pega o barco aí e vai embora. Ô, oh, cara! louco, pai! Sobe! É só você abrir aí. Eu não tenho um cartão? Ai, caramba. Código. Por favor. Eu seleciono. Abre lá o copo, sabe? Não sei você, mas eu já vou vazar. Eu vou usar o kitnet também. Usa antes que você morra. Eu vou usar aqui um negócio de 15 segundos. Nossa, quase morri. Pega um... Pode matar à vontade. agora eu vou pegar o barco. Cadê o barco? Não tem barco aí. Ô pai, eu já vazei daí faz tempo. Cadê você, o barco? Eu já tô aqui na frente. Ah, já tô aqui. Fora da tempestade. Churinho. Valeu. O dia eu tô... Ah, tô levando três. O quê? Hum. Ah, então leva aqui chudinho. Vou levar chudão. Não, chudão tô levando três. Não, não, não, não. Mas também preciso usar, né, pai? Pega. Não, tô falando que tô levando três chudão E eu também vou levar três é agora mesmo. Tá, sua vida. Tem esse negócio de pular aqui, ó, toma. Não quero. Qual? Jump? Ah, você deixou aqui, três, mais três aqui. Três. Eu logo. Por que tu não leva? Porque eu já tô levando três, chudão, uai. Não, eu tô falando que o negócio de pular aqui. Toma. Não quer usar ele, não? Plataforma de amortecimento ou jump pad? Não, de... Tá de? Vai, taca nele, nesse negócio de novo, vai. Aperta espaço. Aperta espaço. Boa. Viu? Oh, caramba. Agora vem. Bora, bora, bora. Uh! Da hora esse negócio, né, galera? Uh! Opa! Pai, eu tô muito lagada. Ah, não. tô bugou. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, o meu também tá, tá, tá lagando. Tem que pegar Tá mais uma arma, porque eu só tô com... Nossa, me travando, galera. Não, só olha no ping. Agora vai. Não, não Agora baixou. Agora não. Agora sim. Agora não. Nossa, pai, olha aqui, é a minha mão. Uou vagalume tá com você ainda? Olha! Vagalume! Ah, tá vagalume? Da hora. Eita, tá feito aí, ó. Tempestade. É, e a cerca aí tá aqui não. E a tempestade também tá aqui. No mesmo tempo você falou certo, no mesmo tempo você falou errado. Não tô tem sim. Banana, banana, banana, banana, banana. Ah não, banana não não. Ela cura a sua vida. o que é isso, roxo aqui. O quê? Ah, arma. Deadpool. Uh? Vamos botar... Deadpool é, existe, tá mais. Mas voltou, volta o Deadpool não existe mais canhão do Deadpool. Volta, cadê o povo daqui? Eu não matei zero pessoas. Pai, olha que é boleto daqui dos caras que a gente tem que pagar. <laughs> Tudo na água aqui, ó. Tem uns negócios, uns papéis aqui na água que, tipo... Vem cá, pai, bora passar um salgado, deve ter muito cara aqui. Se precisar Calma, queimar alguma coisa ou matar algum cara, me avisa. Alguém precisa exterminar alguns pestes? Algumas pestinhas? Ou incendiar algumas casas? Chame-me, que eu incendeio. E te mato logo seguido, porque eu quero ganhar. Opa. Cara, que tirando... ali na frente. Ui, ui, ui, ui, ui. Alguém me acertou. Ali, ó. Vem cá. Ah, tem chudinho. Não. Vou só Joga, Core, joga. Dá pra mim. Volta. Volta logo, pai. Com foguinho, fogão, com fogão, foguinho. fora que eu vou. Tá lá o tacar de vagalume. Taca. Jogou? Joguei, só que tipo... Ah, matou um ali, né? cara nessa torre. Socorro. Aqui? Não, é essa. Vou derrubar ela então. Não compensa, pai, não compensa. Eu tô me curando. Vamos que cura aí? Cara é deu de sniper, pai. Nela? Não dá cara. derrubo ela. Olha o cara lá na frente, lá na frente. Meu Deus, a menina tá fazendo tocando 9 graus, 90 graus. Tá sempre né? Igual doida. Quem manda fazer Raingra 90 graus, assim, mó grande. Eita! Cuidado aí. Tá Quero, quero. Enxudinho. Meu vira-vira tá recarregando. Não, dá meu chudão! Ah, não. Toma. Toma. Toma oh. chudinho, toma chudinho. Fica aqui, pai. A tempestade não vai pegar ninguém. Usa. Carrega a arma, carrega a arma. Nossa, que é isso? Pronto, vamos? Pai, olha onde que eu tô. Cadê ele? Tá tempestade? Tempestade. Tempestade, tá Júlia. Eu tô sem sniper. Olha, ele tá ali, ó. Tem que colocar a cabeça ali. Vou, ele vai dar a cara e eu vou dar um tiro nele. Não quero mostrar nossa localização tá ainda. Carro já nesse cara. down. Eu? E kit, usa kit médico. E shieldão. Vai tudo pra mim. Kit médico. Manda um pouquinho pra frente. Caramba, ah, caramba. Pega isso aqui. Vai logo, pai. Você tem 10 minutos. Olha o cara lá. Ui. tava. Ah, você que deu a cabeça. Eu não vi. Fica aqui, quer jogar comigo, eu Onde? Porque ela tá aberto. Tá tudo. Tá bom, deu. Mano, pessoal, se eu tiver muito material, eu acho, eu acho que eu vou trarragar, eu acho, ó. Olha o Yacht <laughs> Jackson! Olha, pai. Iate dele. Feito de madeira o iate. O, o pai, sabia se você pegar essa tirolesa ficar tipo um pouquinho de tempo você pular, você não toma dano de queda? Faz isso. É, morri. O cara... O cara tá me matando. Ele pegou o baú primeiro que eu. Eu quase morri pra ele. O meu amigo dele vai salvar ele. Dura um pouquinho. 4, 3, 2, 1. Vamos? Não. Vem cá. Minha casa tem porta dos fundos. Eu não lutei ela inteira. Bora aqui. Olha! Olha escondido, ó. Tem dois kits médicos. Um pra você, outro pra mim. Tá, mas os dois estão aqui, ó. Ah, tá, você já matou. Você matou os dois? Aham. Uhum. Você foi na frente, aí eu aproveitei pros caras te matar. Aí eu dei uma tranca em um e matei outro na... Aí minha metranca descarregou, aí eu peguei, puxei pra M4, porque eu sabia que, tipo, os cara, o cara tava ameado, aquele ninja, que meio que eu matei ele. Tô top. Paulo não tem não. Esse é meu Fortnite. Tem mais um baú ali em cima. Abatimento. Só falta chudinha, as paredes chudinha, É. Eu dancei pros caras, nossa. Os caras devem estar tá com ódio de mim, Eu dancei quadrado. Ou eu dancei. Tipo, não seja quadrado. Faça um quadrado. Eu não sei isso entendi bastante. Que bagulho? Hum. Vamos pedir então pra mim. Tô com 50 já. 50 fugiu? Não. Tô com 50 de shield. Olha o que eu achei. Um chudão. Vou ficar com o chudão, tá, pai? Tá. Achei cura, cura. Olha, nada que consegui. Vou subir nele. Vem cá. Pula. Pula. Oh, caramba! Oh, é só você subir aqui e fazer isso. Ó, oh, vamos ver me subo agora? Lá vem a repetições. Por que eu tô quebrando parada? Porque é tipo que eu tô meio cansado de mexer a outra mão. Ficar assim, ó. Vem, pai. Tá indo pro lado errado. Toda vez eu faço isso peraí. Eu vou rancor com ninguém. Fica parado! É mais fácil pra mim acertar você, pai, se você ficar parado. Se não... Aê! Sou muito boa! Ninguém tá entendendo nada. Olha a minha missão, vasculhar baú. então mais fácil do universo. Imagina. Opa, tá lá. Eu sempre vou do lado errado. Sei lá. até meio doido no campo de futebol. Eu também tô indo pro lado errado, querendo lutear. Consegue levar 10 ataduras? Eu tô levando médico. Ah, mas nunca é demais, né? Pai, leva o kit médico e leva uma, é, leva a atadura. Pai, tem uma, uma sniper roxa. Pai, é. não, não, precisa de cura, cura não. Pai, pega aqui, ó, tem, tem kit médico e tem uma sniper. Ah, verde, não, muito não. Poxa. vamos vamos tá vamos Cadê? Venha comigo. Venha! Atrás! Antes de tudo, antes de você... Atrás, meu filho! Atrás! Volta! <laughs> antes Ai, de você... Caramba. Oh, caramba! uh, <laughs> pere, senhor, pere, pere. Antes senha, por favor, para entrar no porão. Barrigão do papai. É, Entre no porão, meu senhor. Venha. Aqui tem uma sniper de alta qualidade para você. E claro, um kit médico muito bom para você. É muito preparado. Vou roubar o algum. Ah, ignora, pai. Tu precisa estar ali atrás de você. Oh, oh, não vai ser tá eu que vou levar de um patepetete. Nossa, que pallet. Eu vou levar de um patepetete sim defenderam? Calma aí que a tempestade tá, tá vindo. Eu não quero saber como meu, a tempestade tá dando 1 de dano. Você cura Um, você cura dois de dano. dois de vida numa fogueira. Bora procurar fogueira. Vem, pai. Eu tô indo aí, ó. Ô, pai, não... Não anda em linha reta. Ai, meu Deus, eu tô muito lagada. Cadê você? Bora? Bora. Sair de cá, tempestade. Bora logo pra outra safe zone? Aí não, né, Júlio? Drop. Podem usar jump pad pra gente ir mais rápido. Ah, o drop. Ah, tem cara lá, tem cara lá. Sim, sim, sim, Ai, que barulho ridículo. Pai, pelo jeito o cara joga bem. Ele joga bem? Ele e a equipe dele tá aqui na frente. Cadê ele? Olha ele. Meu Deus, olha que o tubarão fez! Pronto, agora tá preso. não, meu. Quem tá atirando ele? Hã? É, lá pra onde eles foram. Eita, aqui o pessoal tá vindo. Né? Vem, pai. <laughs> ah. Depois não chama um tubarão de louco. Ah, tem um negócio de boiar aqui de novo. Olha, olha ali, pai. Drop. É, mas sempre quando tem drop tem esse cara aqui. É, porque o drop geralmente tem muita arma boa. Ali, eu vou tem cara aqui mesmo. Vai? Vai, caramba. Oxe, eu falo. Tudo mais dentro. É, é, é falso. Viu? Olha, tem que Não é falso. Cadê? Eu já abri. Ah, eu gosto, eu gosto, hein? Engodo. Vou levar também. Quem tá tirando nós aí, entendeu? um cara que saiu aqui. Não, tá. Meu Deus, o cara ficou todo confuso. Esse aqui é lobo. Matou? Pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai, pai. Olha aqui. É, vou pegar mais engodo lá. É, meio que acabou o engodo, eu acho. Tem um aí. Ah não, só tinha ele. Só tem um, mas tá bom. Vamos que tá, a dona Seite tá chegando, dona Seite. Pensando aqui pro cara que ele tá me expectando. Tem um baú aqui, ó. Nossa, meu. Aí, ó. Aí, agora sim, agora sim. Aí eu fiquei com... Olha o cara ali, no meio do rio. Eu fiquei com um engodo. Obrigada. Ó. Oh. Peraí, pai. Ó, que eu tô salvo, eu Ó, ó. Tá muito travando. Eu tô com medo de pinga, não consigo me mexer, galera. Eita, que acertei bonito meu amigo. Vem, pai. Pai! Oi. Vem. Eu tava matando um ali. Fez sem de dano meu ali. Vem. Ó o cara. Eu vi, eu vi, eu vi. Ó, um, um voou lá, ó. Eu só um tomo. vou soltar um gordo lá. Não, não. Agora não. Cadê Eu, olha, pai, eu quebrei! Quebrou o quê? Quebrou o quê? Vem! Vem, pai! Ah, Agora você tá, tá do outro lado. Nossa, ele vai pegar nós. Mano. Esse cara aqui. Olha o cara lá em cima. que o tudo. Oh caramba! Quem vai morrer mais é eu. Ai, e ainda chegou um amigo dele, eu deixei ele com um de vida, cara. Terceiro lugar. E pessoal, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo, beijo nossa bananica virtual ia dança Para de gravar.